Azione! E non hai ancora trovato niente che andasse fuori. Azione! Quando si parla di film di genere si intende un film Primo piano di Anna, scena di Taekwondo.